Oh, ni buah apa ni? Anu buah anak le bang, kain jauh Jakarta. Ibu gabah lu. Nau reng nampak Kak Ji pula besar nak main ke Jauh Jakarta. Hai, ku kan berah ya, Kak. Lagiannya ni, hai, aku dengar. Ya, ada dua. Eh, yang masak ada pi, ya, nak kata dia. Dan yang sekarang, aku sama aku. Padahal kamu jatuh menyelam, aku pernah tak dia ada Rumah kedai dega buat mayun Pegangnya kedai dia putih eh, cerita Hai Mai Jangan lah apa jalan Hei lah Kupu buat berjalan Kupu buat berjalan Kupu ya. eh, ya. buat berjalan Kupu buat berjalan Kupu buat berjalan tu Padahal kami udah temenan lama. Kenapa ya dia kayak gitu? Nah, kita tiga Pak Mayun. Pegangnya kita dia putih cerita. cerita. Eh, Kenapa, Pak? Nggak nah, boleh dia, waduh. Mau, mau dibawa kemana? Hah? Gak boleh. Ini kalau pegang, Eh, ada eh, dia. Ya. Kamu mana mana mungkin bisa buat? Coba lihat. Coba lihat dulu, Ma. Kok oh. yuk, Lip? Oh, ini harus dibawa ke mekanik. Bapak bawa aja ke mekanik sana. Ke mana? Mana ya? Di jalan-jalan lah punya. Emang ada, aja ya? Lihat aja ada di situ. Iya, iya. Emang di mana? Hati-hati ya. Iya, iya. Mana tahu dapat janda di situ. Emang enggak tahu. Ada aja. Lagi pikiran kayak gini ada aja yang bikin ketawa. Ini ada gumunir mau aku gumunir. Udah dia, kumpet Kau belum merdi kau dia baru Kau Udah radioan. Yang lampang kan radio lampang. Cuman buat apa man? Kan kau radio kan. Budi. Ya mana? Pan ke mana? Kau pakai dong. Kau baju kau Kecil buat ya. kau ya, ya. Bahaya ke dia kendung ah. Eh? Kan anda tak nak gara-gara mana-mana kau mentu no. Kan benda kat kat mana? Di dalam. Punya kat mana? Nak pergi mana? Lepas ni anda tengok gadang mana-mana gom tu kan Lepas ni nampak lampang Jadi kan anda depu woi Ilong curiga aku mana apa sebab sebab nampak lampang Yang kena tu tu Dekat tiga apa tu Dekat nyawa ni memang kena kejap tu Aduh kumurah Tak ha. ada nya Duduk jauh mpua dila hanya Kakaknya Kenapa dengan mangga aku dengar lagu Pi kukuk kena ada Oh kancik oh Ba kukuk sampai Oh kancik Oh cik kukuk likut ila ya Kakaknya hai tem kau Kancik Oh nyo bang memang kukuk kak Lấy uống đường lấy model á Thấy mày Cái này là một đứa Uy, ay, le. Pupo ka ba dyan? Pupo ka dyan? Sa nariyo, kumpa ako ba dyan? Yan, karariyo. Karariyo, karariyo. Andro, ano karariyo? Sa? Karusaro na. Oh, haka, baka halong mo sa kanawa. Ano din ka mga kapat? Matatayin ni. Kamahan na din. ไม่ยอมบอกไม่ยามได้ดื้อป้าจะใจยอมฮะเนี่ยต้องยอมบอกให้ทอมจะบอกนอนบ้าบ้าป้าจะไปกันดีเนี่ยจะมาจะฆ้าที่บอกป่วยบอก Ni lelah orang ni terampai perlanya. Si, tak pegat kah? Ye, pegat dia gambar ni. Siapa gambar ni ada? Si ban. Ya, ni ada tu ya. Si pe anak tu ni kat si pe. Mulai dah di ni long dah. Mulai baru ya. Oh, mulai baru ah. Mulai tu je ni. Ya di pi kan. Nah, apa pegat di pi ni. Ya cepat. Gede pe anak baju. Ha, gede laut. Ni eh, no, batonya nak pegat di yo. Kan kau pegat pegat di pi ke yo. Ha, ni ja di dah. Sekarang ni pegat. Long tu ja di gua. Tung je wen ro. Dah, dah. Tiga tahun, tiga tahun. Pegat. yang tua yang tua kau orang kau baik apa gak kena. Kita pun pusan aku le. Apa gak hati kau dengan mak aku dengar lagunya. Kau kira lagi oi. Oh mak gak. Sini le dia. Kita. Kau dia on radio dan aku. Prr prr prr. Dratat. Tidaknya yang gebar radio dia Alah pegang Dia macam-macam dia juga radio Alah dia pepas gelombang Dia pegang anak apa Alah tengah boleh Alah ya kat sepon Sepon klik-kliknya Alah Bukan ada klik-klik yang mana Uro ni Cok tengok Mungkin pegang ke anak Hai pula kebuk sampai dia rumah Saya tak jalan Lengkap yang beri Bukan yang kebuk yang tengok Yang cok ni Hai Uro kat mengkrim Goknya mentang Sampo-sampo hatanya Bukan yang mempepet Hai Kau ni buah kah ni Ini buah Hanale bang Kayak jauh Jakarta Ubu-ubu Jakarta Hello, Jakarta nak produser yang meji gede. Hai bungah ya gah. Lagi nya ni hai ku dengar. Ane geram gerup gerup mulia mengupai puncaan. Hai menan lah long dengar maka aja ku lah. Mulia aku pegai no pegai. Aku yo jauh ye jauh ni jauh ni jauh ye. Ibang bawa. Kapa kapa kapa ada. Jauh ye jauh ni jauh ni jauh ni. Aku munan nak buka. Ibu jauh ni jauh ya. Aku jauh ya jauh ni. Aku jauh unteng, jauh tekin. Mau aja kebut, nyebut kan ba. Radio. Eh, radio kudu kena pem gaga gaga gaga mana empat empat. Kau gaga Kau ah. tinggal ni cok. Tinggal ni cok. apa dia Apa dia yang tinggal Ayah Jadi lo ni mesti lepas dia belak ini kena buang. Mana aku tengok pegah ya tanya. Duro, pegang HE อันนี้พ่อกันเฮ้ยนัวอยู่เด้งเระจุดเฮ้ยตัวน้องกูดีเลยอ่ะเอาไปได้เหรอกระจุดบางกระจุดบางเอาในดีกว่าน้องก็มาดูว่าเอาไปได้เหรอเยี่ยมบางขนาดมาลงมาลงไปเลยเระจุดอ่ะลำปูคนเดียวกูยองอันนี้ลำปูเลยเดียวยองสอนบ้นยานพ่อแม่้วนลำปูยองยังไงประทังลำปูยองไอ้ยานกินมาไกลแล้วเนาะสอนบ้นงานมันนอนแต่เระเดิดโอ้ร้อน kat kerja juga kerja itu. Ya, eh. atas atas kerja lu kah yang buat tu? Ngoi lah, atas gua main pegawai. Tapi dia cakap kau juga dah ju. Baju dah ya. Mana pukul bang, uh, ni api kau jun, ni tak lu mentang bang pun dalu. Dia dah jahit nak jun untuk kau berapa memang kat dalam bunga mak sampah lagi. Ah, lontron juga. Ah, lontron juga. Muka dipegat kalau sode kan ini buah. Yuk, menaik dulu mudi. Pino pegang radio ya? Umar Umar Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino ya? pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang Kau Pino pegang radio Pino pegang bawa Pino pegang radio Lagi yang kau mana? pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang radio Pino pegang kakak masuk dalam di dalam rumah Assalamualaikum Assalamualaikum Eh Farah Eh Bunda Ya, ya Bunda Bang sehat Alhamdulillah sehat Bunda Ayah kita di rumah sehat Ayah di rumah uh, kurang sehat Ya Bunda kan lu kat trip anak kojak kena Untuk sementaranya lu uh, di hebat drone je selama seminggu Kalau lu ngelakai izin Pak Ayah pegali Ayah anak pupu nak bukuk je kat damang je dalam nak cerahan eh. Ini bunga apa ni dek? Janda robek. Ini janda robek? Ya. Ini? Bolong. Ini janda bolong. Kalau yang ini? Ini pasti janda kerebo ni dek. Ah, ini yang janda kerebo yang bungong jumpa, hai gam. Oh, dah fikir bungong janda kerebo. Boleh guna kadang-kadang luar, ini hari lama. kunan ya di tamang tamang di lek ya man ka ka belo tamang di ka do ana nyong di mara nai wo ka oh hanai wo ji ni eh no ba ji no domino oi domino ya ừ. có cái nào cả á ừ. gì đó mới nói lông bỏ bà lấy đi quá rồi chứ cô đâu mày nói lông bỏ lấy mong á Oma radio nya kari lah tengah mangak dengan lagu. Kari lah, bahu wek samping leh. อุมาเกินจีเดอกอเอาชิวกูโกลิโกดอีเลยถ้าเกินโยให้เต็มก็เกินจีโอโยแบบเมย์บองกุ้งหมูทรับนี่จะนไหนรู้เรื่องไรโมเดลอุมาเกินจีเอลไม่พุทธะไหนรู้เรื่องไรโมเดลปะยิ่งก็โมเดลเกินรอนโมเดลทะเลกูก็รัดโยนีก็มาง่านกูจะเงินแล้วกูว่า Kau ready ur lo, andro on kar lo kan. Terus ha aron lo. Oh, ha kan bukan halung terus ha kenapa?